ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಇದೀಗ ಎರಡು ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಜೇನು ಇದೆರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ತುಂಬ ಜನರು ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಈ ಸಲ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೀಸನಿಂದ ಸೀಸನಿಗೆ ಫ್ಲವರಿಂದ ಫ್ಲವರಿಗೆ ಕಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಶುದ್ಧವಾದ ಜೇನು ಆದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಲೈಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಟು ಇದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹ್ಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಡಿಫ್ರೆಂಟು ಟೇಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಉಂಟು ಸಮಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಬೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರಿಂದ ತರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೀಸನಿಂದ ಒಂದು ಸೀಸನಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೌದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೌದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಆ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಟು ಇದು ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಾ ಹೋಸ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಹೌದು ಬಟ್ ಇದು ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಯಾವ ತರದ ಹೂ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೇನು ತೆಗೆಯುವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟು ನೀವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಜೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನಂಬರನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ